es Lütfen ağlamayı kes Abesle iştigal durumda tek taraflı koro ses Size gelince hür sanat bu bize gelince sert defans Peşin hükümlü bir kümes panikliyorsa rönesans rap Anlayın beni bu kanala sokmayın Hangi takım şampiyonsa onu tutandan olmayın Eleştirin değiştirin bir kendinizi geliştirin Bak aklınızı yedirtmeyin Lan beni bir delirtmeyin Lan run run Bu nasıl dümenci ne kadar boktan boş bir sistem teröristler olmuş rapçi güvercin Yeteneksizsin bir as yok Çene bassın bir kelam yok Rapiniz pili bitmiş kas yok Bana da bir kıyak yapına saçma sapan o müziğe vedanızla Reklam için DM yazan motor kadar zekanızla Sakın hadis bilenmeyin sizinle ilgilenmeyin Sonra kim ona falan giyip ustanıza özenmeyin Bak yine kıvırıyor dan sözler Yalan dolan geçin Hak yemem üzerimde tüm gözler Ela çakır kahve yeşil yeşil bunu siz istediniz Geriye dönmek olmaz Boşuna beslediniz Kediler aslan olmaz Olmaz bu böyle bilinsin Bir memleketi sevince faşist ama bölünce değilsin Ben anlamadım neysin ki mandaliten değilsin Bu sövdüğünüz ırkçılığın lacivertisin Müzik yasak sanat yasak günde görmesin yaptınız gençlik için bu nefret için İnsan hakkı falan filan biz kim oluyoruz babuş? Tabii ki özgür ifade var polise veriyoruz Kavganız hep salsal oldu tavrınız hep falso Ben rapiyle durumu resmeden Guernica Picasso Çıktığımda yollara bak kime dis atmışım hamasi Ne söylediysem yaşadınız ve sonra oldu nasi Anadolu'm Ruanda değil kalmayacak barzolara ki Türkçe rapi de yar edemem tas kafalı bu hanzolara Adım yeter bu sahalara sen bir golsün ağlara Elinde kalem önünde Defter ender oldu lefter Bak yine kıvırıyor danlı sözler Yalan dolan geçin Hak yemem üzerimde tüm gözler Ela çakır kahve yeşil yeşil hey, hey. Bunu siz istediniz Geriye dönmek olmaz Olmaz Boşuna beslediniz Kediler aslan olmaz Nerede kalmıştık?